じゃない飲食して水受けて引き抜いた力を憎んでだけただ主さに取りつかれて曲げれない思いを振りたいだってただで続けてあなたは選んだんだ呪われる方を睨み合う運命に飲み込まれてしまうだけだ優しい目で息を止め またあのヘラヘラした日常では狙わない僕は今ちょっとだけ傘を手に入れたい差し伸びるぬくもりの身も歌もない愛にまた憧れ嘘ついて君を殴ってまだ抱いて白旗をあげて僕はデストロイヤー